السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا دكتور محمد الشافعي ماجستير اداره الاعمال ومدير تسويق وبشتغل في مجال التسويق بقالي اكتر من سبع سنوات او ثمان سنوات هتكلم معاكم عن التسويق بالمحتوى وازاي اسوق لنفسي وازاي اسوق لمشروعي بطريقه سهله بسيطه خالص لو انا مش قادر اتعاقد مع شركه تسويق او انا ما عنديش فريق تسويق او آه ان انا لسه شخص في بدايه حياتي آه وبدور على شغل ازاي اسوق نفسي او انا عندي آه مشروع صغير بسيط ومش عارف اسوقه تابعوني في الحلقه وده كله هتلاقي اجابته في الحلقه ان شاء الله تابعوني نفهم من البدايه يعني ايه تسويق التسويق انا محضر ماجستير فيه بس ببساطه خالص خالص هو عباره عن توصيل رسائل من الشخص للجمهور او من الشركه للجمهور بحيث انك تختار الجمهور الصح وتوصل الرسائل الصح عنك او عن شركتك بتجاوب فيها للجمهور ده عن انت مين وبتعمل ايه وايه اللي عندك مش عند حد غيرك وايه المزايا اللي عندك وايه علاج العيوب اللي عندك وهكذا ده ببساطه التسويق هتكلم عن شخص بيحاول يسوق نفسه الاول وبعدين هتكلم عن شركه لو انت صاحب شركه وما عندكش فريق تسويق وعاوز تسوق لها أه طالما عرفنا ان التسويق هو عباره عن توصيل رسائل للجمهور اذا عاوزك ليل ونهار طول ما انت بتحاول تسوق نفسك انك تلاقي وظيفه او في الشركات او شخص هحكي لكم حكايه شخص مثلا بيحاول يروح interview هات او يعمل مقابلات في الشركات ومش عارف يتعين انت عندك جزء رهيب من الفشل في انك سوق تسوق نفسك طيب انا ازاي اسوق نفسي وانا شخص لسه متخرج من الكليه او already كنت شغال في مكان وفشلت او آه، مش لاقي آه، وظيفه تانية او هكذا قبل ما تبدا توصل للجمهور بتاعك او الشركات اللي انت عاوز تروح تشتغل عندها انت مين الاول اقعد مع نفسك شوف ايه المزايا ونقاط القوه اللي عندك ونقاط الضعف اللي عندك عالج نقاط الضعف دي وزود من نقاط القوه دور في نفسك قوي قوي اعرف انا فيا ايه انا حلو فيه شاطر فيه موهوب فيه بنسمع كتير عن ناس سابت دراستها وكليتها والمجال اللي اتخرجت منه واشتغلت في مجال تاني خالص لان لقوا نفسهم بيحبوا مثلا الموضه او بيحبوا مثلا إيه الغنى او او او او شغلك في الحاجه اللي انت بتحبها كل واحد فينا فيه موهبه هو بيحبها وبيضيع فيها وقت كتير وهو بيدندن مع نفسه لو وصلت لها الحاجه ديت هي دي اللي انت تشتغل فيها وهي دي اللي انت هتبقى كرييتيف فيها جدا مبتكر جدا وهكذا اذا لما تقعد تدور جوه نفسك هتكتشف انك عمال تدور على وظيفه عشان انت اتخرجت مثلا من كليه حقوق فبتدور على وظيفه محامي بس انت مش حابب محاماه انت مثلا مثلا حابب الـ ال ال الفن مثلا الرسم الميديا انك تمنتج ال marketing الاداره او او او لما تقعد مع نفسك وتدور وتلاقي نفسك انك حابب التخصص ده تبدا تثقل نفسك فيه طب ده علاقته ايه بالتسويق انت بتزود نقاط القوه بتاعتك طول ما بتزود نقاط القوه بتاعتك بيعلى ثمنك في السوق وبيعلى الطلب عليك اول ما تقول انا متاح لكن لو قلت للناس كلها انا عايز اشتغل وانت ما عندكش حاجه انت قوي فيها او مش مركز فيها مش شغال عليها كويس جدا ما حدش هيطلبك ما حدش هيشغلك عنه اذا عادك مع نفسك والبحث داخل نفسك ده على مستوى الشخص طب وعلى الشركه كذلك شركتك او منتجك ايه اللي انت قوي فيه وتزوده تشتغل على انك تزوده تثقله اكتر و تعالج عيوبك عيوبي في اللغه عيوبي في في مثلا في الاسلوب عيوبي عيوبي في طريقه التواصل عيوبي عيوبي ان انا ما بعرفش اتكلم مع الناس او اتواصل مع الناس تعالج العيوب وتزود من المزايا بقى ليك ثمن في السوق هنا يحين موعد التسويق هيأت نفسك خلاص انت دارس حقوق او تجاره او هندسه او طب او ايا كان بس انت لقيت انك عايز تشتغل في الاداره في في الفن في في الميديا في التصميمات فرحت خدت مثلا كورسات في التصميمات كورسات في الاداره وقعدت تدرب نفسك اكتر وتدرب نفسك اكتر وتعمل على نفسك stress اكتر فزودت قيمتك السوقيه كمصمم او كحد بتاع ميديا او كحد بتاع اداره رغم انك دارس حاجه تانية خالص وقعدت تاخد course ات ودورات واشتغلت كتير وبدات تطلع شغل وتعرضه على الناس ان دي اعمالي ان ده شغلي هنا انت بدات تسوق لنفسك قبل قعادك مع نفسك مش هتنجح قبل ما تزود نقاط قوتك مش هتنجح قبل ما تعالج عيوبك مش هتنجح التسويق هي المرحله الاخيره بعد ما يكون المنتج بتاعك عليه طلب زودت من ثمنه وزودت من قيمته مش ثمنه يعني بقى غالي sorry. زودت من قيمته وقلت للناس انا مستعد اشتغل معاكم وهكذا شركه زي ابل لما بدات تظهر في السوق في اوائل 2010 او في الفتره دي تقريبا كانت نوكيا في الوقت ده بتستحوذ على 30% من السوق نوكيا لما اتخرجت ابل بعد شغل كبير جدا ان هم قعدوا يشتغلوا ازاي نطلع موبايل smart الموبايل اللي في ايدك اللي بتتفرج عليا منه ده ده اسمه موبايل سمارت اول ما نبتكره كانت ابل ان هم يخلوا الموبايل بيشغل فيديوهات وبيدخل على النت و... و... و... والوان وفي ماوس اللي هو صباعك بيتحرك ما كانش ساعتها قبل الفتره ديت ما كانش فيه كده كان الموبايل اخره يرد على التليفون وفي اللعبه اللي هي بسيطه خالص خالص ده اخره وكده اسمه موبايل متقدم جدا لما قعدوا اشتغلوا على نفسهم كتير وطلعوا موبايل سموه هو سمارت موبايل لانه بيدخل على النت وبيشغل فيديوهات وهكذا ده كان قبل ما يسوقوا اشتغلوا على نفسهم الاول كذلك انت في شركتك اشتغل على نفسك الاول قول انا قوي في ايه شوف منتجك ده حلو في ايه بتبيع آه، آه، قمصان مثلا شوف انت قوي في ايه هل هي خامتها قويه طب انا ليه التصميمات وحشه بس الخامه قويه اشتغل على نفسك في التصميمات فشغلك على نفسك في شركتك وشغلك على نفسك كشخص بيدور على وظيفه فتثقل نفسك بالمهارات هو اهم من بدايه التسويق بعد الانتهاء من بناء نفسك زي ما ابل بنت الموبايل كويس جدا اول ما عرضته في السوق الناس كتير جدا اقبلت عليه ناس كتير جدا اشترته هبطت نوكيا فبيقول لك في خلال سنتين هي 2010 2012 بقت بتستحوذ في السوق على اقل من 5% وظهر الوحش العملاق اللي هو اسمه ابل وايفون وهكذا سو so, التسويق للمنتج الجيد سهل والتسويق للمنتج الفاشل صعب مكلف ومش هيوصلك هو المهم المنتج وانت اللي بتدور على وظيفه انت المنتج فيك ايه حلو انت قوي في ايه خدت كورسات ايه عالجت اللغه بتاعتك طب انت مصمم خدت كورسات تصميمات طب انت اتخرجت من كليه الطب هل انت متخيل انك اتخرجت النهارده من كليه الطب هتفتح عياده بكره هتبقى اشهر واحد في العالم اثقلت نفسك بالتدريب فين خدت تدريب على ايد مين دكاتره كبار خدت تدريب فين في مستشفيات ودخلت عمليات كتير وبقيت بقيت دكتور شاف كتير قدامه فبقى عنده خبره طيب بعد ما تخلص ده اسهل حاجه التسويق بعد ما تبني نفسك كويس وتبني شركتك كويس ما اسهل انك تقول للناس ايه تدخل على الجمهور بتاعك وتقول انا مستعد اقوم بهذا الشغل ليكم وتعرض ده في ايميلات وتعرض انا هتكلم بقى على الشخص اللي بيدور على وظيفه هو دلوقتي طور نفسه واثقل نفسه بالكورسات وعالج آه، عيوبه في التواصل واللغه والكلام ده كله اشتغل على نفسه سنه سنتين ثلاثه وقوى نفسه كويس جدا جدا جدا وبدا يبعت السي في بتاعه للشركات ما تبطلش في المرحله دي ده مرحله التسويق بقى ما تبطلش وصول للناس اللي انت عايز توصل لها يعني ابعت كل يوم 100 CV ل 100 شركه 1000 CV ل 1000 شركه ادخل على LinkedIn روح على الشركات اتصل بال hotline بتاع الشركات وابعت على الموقع بتاعهم ال CV بتاعك ناس كتير بعد ما بتبني نفسها كويس جدا بتفشل في المرحله دي هي مرحله الالحاح مرحله البحث عن الوظيفه لو انت المنتج او بتبحث عن وظيفه طيب لو انا عندي المصنع التيشيرت او القميص او او او او وخلاص تعبت وعملته كويس هو مرحله الاعلانات ما تيأس في المرحله دي اعلانات ليل ونهار اوصل لجمهورك آه، دي هيبقى ليها حلقه تانية بس ما تيقسم الاعلانات اعمل share كل يوم ابعت على الواتساب لعملائك كل يوم آه، ادخل في كل الجروبات ابعت لكل المعارض والمحلات عينات من شغلك ما تيأس زي ما الولد بيبعت ال CV بتاعه ابعت سي في بتاعك لكل الشركات لف على كل الشركات طب انا بترفض بقالي 200 شركه مش مشكله كمل هتخبط في شركه واحده من ال1000 شركه اللي انت بتبحث عنها وساعتها هتتوافقوا امكانياتك ومهاراتك مع المرتب اللي هم عارضينه ساعتها هيبان معدنك تخلى في المرحله الاولى عن المرتب الغالي العالي تخلى عنه مش مشكله اثبت نفسك ادخل شهر شهرين ثلاثه شغلك بقى حلو ريحته اتشمت سمعتك اتشمت في الشركه هيغلى ثمنك وهيبقى عليك اقبال وهتيجي الشركه تقعد معاك مع اول سنه وتعلي ال contract بتاعك وتمضي معاك عقد اكبر وانت اللي كنت عامل القميص وفرحان انك قاعد سهران عليه انك عدلت التصميم بتاعه وعدلت الخامه بتاعته لف بيه على كل المعارض واللي بتبيع لبس لف بيه على كل الاماكن اللي بتبيع واعرضه وحط لهم samples ووريهم لحد ما هتخبط في مكان اتنين تلاته الناس هتشتريها هتقول الله جميل هيبدا عليك الطلب ياسك في المرحله دي بعد بناء الذات او بناء الشركه في الاعلانات او الوصول للجمهور ليل ونهار مرحله ناس كتيره جدا بتقع فيها وبيفكر ان العيب فيه لا طالما بنيت نفسك ما تيأس افضل دور على شركه او شغل 100 مره مليون مره كذلك في اللي, في اللي بي عنده منتج او سلعه او هكذا ما تيأس اعمل اعلانات ليل ونهار آه، اوصل لجمهورك ليل ونهار اعمل اتفاقيات مع مليون معرض روح لمدارس وقول لها مستعد اعمل لكم مثلا ال uniform بتاعك روح روح روح اعمل كل حاجه لحد ما هت بعد المرحله الثالثه على طول ريحتك هتتشم والناس تطلب المنتج وتدوقه تلاقيه حلو سواء انت في شركه او منتجك هيبقى عليك طلب يعلى ثمنك ده very very simple يعني ايه تسويق ما عدا ذلك ما تشغلش بالك ولا بكورسات يعني ايه تسويق ولا الكلام ده كله هو ده التسويق انك بنيت نفسك صح او بنيت شركتك صح وبعدين قعدت توصل للجمهور بتاعك صح او عملائك صح او الشركات اللي بتبحث عنها صح ليل ونهار وبعدين لما تعينت ريحتك اتشمت صح فظهر شغلك وظهر بقى اللي انت كنت بتبني فيه نفسك قوه القميص بتاعك او قوه الوجبه بتاعتك او المطعم بتاعك او هكذا بعدين هيبقى عليك طلب شديد جدا جدا جدا وساعتها ده النجاح الصح كنت بجاوب النهارده على يعني ايه تسويق وانك تعد نفسك كويس آه، لو الفيديو عجبك او فادك ما, تعمل ما تنساش تعمل like و subscribe للقناه شكرا والسلام عليكم